मेट द गेम्प स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ आज म सेलेक्टिभ को जानकारी दिने छु हरेक डिजिटल क्यामेराको इमेजलाई शार्पन गर्नुपर्छ किनभने तिनीहरू चाहे जस्तो हुँदैनन् विशेष त तपाईले इमेज मात्र लिनुभयो र क्यामेराको प्रोसेसरलाई यसलाई शार्पन गर्न दिनु भएन भने तर तपाईले यो आफै गेम प्रयोग गरी गर्नुभयो भने तपाई सार्पन कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र आजको ट्युटोरियलमा म यो कसरी गर्ने देखाउने छु यहाँ यो इमेजमा हेरौं यो इमेजमा पृष्ठभूमिको जेलिएको तार एउटा ठूलो साफ नगरिएको क्षेत्र हो र यहाँ यो फूल साफ गरिएको छ त्यसैले म फूल थप सार्प गर्न चाहन्छु र पृष्ठभूमि त्यसै छोड्नेछु तर पहिले मैले पृष्ठभूमि किन सार्प गर्न नचाहेको देखाउने छु यो अहिले सार्प गरिएको छैन र थोरै सार्प गर्दा केही पनि खराब हुनु हुँदैन त्यसैले म टूल बारमा फिल्टर्समा क्लिक गरेर सार्पिन टुल छान्छु र सार्पनेस स्लाइडरमाथि तानौ र पृष्ठभूमिको मौलिकता नाश भएको छ तर यदि तपाईले हेर्नुभयो भने म सार्पन टुल यहाँ लानेछु मैले स्लाइडर अधिकतम मानमा ताने भने चित्र भङ्ग हुनेछ त्यसैले साफ नगरिएका क्षेत्रहरू वा रंगले भरिएका क्षेत्रहरू साफ गर्दा यसले इमेज बिगार्छ र इमेजमा भएका साफ हुन नपर्ने इमेजहरू साफ भएकोले यसो हुन्छ त्यसैले म तपाईलाई इमेजमा खराब असर नपर्ने गरी सेलेक्टिभ सार्पनिङ गर्न सिकाउने छु सेलेक्टिभ सार्पनिङ गर्न म लेयरहरुमा काम गर्ने छु म अहिले ब्याकग्राउन्ड लेयरको एउटा कपी बनाउने छु र यसलाई सार्पन भनौ अब म सार्पन लेयरमा एउटा लेयर मास्क थप्छु र लेयर मास्कको रूपमा लेयरको ग्रे स्केल कपी छान्छु र एड विकल्पमा क्लिक गरौँ र लेयर मोड नर्मलमा भएकोले हामी कुनै परिवर्तन देख्दैनौ तर जब मैले मूल ब्याकग्राउन्ड लेयर डिसेलेक्ट गर्छु तपाई इमेजको उज्यालो खण्डहरु मात्र देख्न सक्नुहुन्छ र तपाई सम्झनुहुन्छ भने लेयर मास्कमा सेतोले उज्यालो खण्डहरू देखाउँछ र कालोले छोप्छ र तपाई यहाँ प्राय लेयर मास्कहरू गाढा भएको देख्नुहुन्छ त्यसैले तिनीहरू छोपिएका छन् र यहाँ उज्यालो मात्र देखिन्छन् अब हामीले लेयर मास्कमा सार्पनिङ अल्गोरिदम प्रयोग गर्दा फूल मात्र सार्प हुन्छ र म पातको भाग पनि सार्प गर्न चाहन्छु र सार्प इमेजमा म फूलमा सेतो क्षेत्रहरू चाहदिन र मलाई निखारिएको विवरणहरू मात्र चाहिन्छ त्यसो गर्न म दोस्रो फिल्टर प्रयोग गर्छु र त्यो हो एज डिटेक्ट यो अल्गोरिदमले इमेजको उज्यालो र अध्यारो खण्डहरू बीच धारहरू खोज्छ र त्यहाँ सेतो लाइनहरू बनाएर तिनीहरूलाई निखार्छ तपाई यहाँ यी विकल्पहरू यसै छोड्न सक्नुहुन्छ किनभने यी अल्गोरिदमहरू बीच त्यति भिन्नता छैन तर म परिमाण 4 मा बढाउँछु र प्रिभ्यूमा हेरौं तपाई यहाँ पृष्ठभूमिमा केही संरचनाहरू देख्न सक्नुहुन्छ र उज्यालो भागहरूमा त्यहाँ केही मोटो सेतो लाइनहरू छन् ओकेमा क्लिक गरौ र इमेजमा लागू गर्ने अल्गोरिदम कुरौ यसले काम गर्छ र सबै थालहरूमा सेतो रंगिएको देखिन्छ म 1 थिचेर इमेज जुम गर्छु र तपाई अब सम्पूर्ण उज्यालो भागहरूमा एउटा सेतो बोर्डर भएको देख्नुहुन्छ र सेतो लाइन र अन्य सबै क्षेत्रहरू लगभग कालो छ जब म लेयर मास्क र ब्याकग्राउन्ड लेयर अफ गर्छु तपाई फूलको छेउ मात्र देख्न सक्नुहुन्छ मतलब उज्यालो भाग देखिने भएको छ अब म पृष्ठभूमिको रंग र फूलको रंगमा केही असर नगरी फूलको थार साफ गर्न सक्छु तर यसले अनौठो इफेक्ट दिनेछ जस्तै एउटा धमिलो पृष्ठभूमिमा एउटा सार्प लाइन र त्यसो नहुन दिन म लेयरमा अर्को ब्लर नामक फिल्टर प्रयोग गर्नेछु म लेयर मास्क छान्छु र यो सेतो लाइनहरू बदल्न गसियन ब्लर प्रयोग गर्छु र म हरिजेन्टल ब्लर रेडियस को मान मानौ 8 सम्म बढाउँछु र ओके क्लिक गरौ फिल्टर पूरा हुन कुरौ र अब तपाईको फूलको धार अझ निखारिएको देख्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ इमेजमा थप कन्ट्रास्ट चाहिन्छ त्यसैले म कर्व टुल छान्छु र कर्वको लागि इमेजमा क्लिक गर्छु र इमेजलाई अलि गाढा बनाउन कर्व तल तान्छु र उज्यालो भाग माथि तानौ र सेतोलाई अझ सेतो बनाऊ ओकेमा क्लिक गरौँ र अब मसँग सार्पनिङ गर्नुपर्ने स्थानमा मोटा सेता लाइनहरू छन् र सार्पनिङ नचाहिने स्थानमा कालो लाइनहरू छन् म कालो भागमा काम गर्न सक्छु तर यसले केही असर देखाउँदैन अब म यहाँ लेयर मास्क निष्क्रिय बनाउँछु र पूर्ण इमेज हेर्न shift plus control plus E थिच्छु अब तपाईलाई shift plus control plus E ले पूर्ण इमेज हेर्न दिन्छ भन्ने ज्ञान छ मैले मूल पृष्ठभूमि लेयर निष्क्रिय पारे भने मैले इमेजमा लगभग केही पनि देख्दिन अब म त्यहाँ एउटा सेतो लेयर थप्छु र ओके थिच्छु र यहाँ के हुँदैछ वर्णन गर्छु अब तपाई सार्प गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यो इमेज सार्प गरौ म टूल बारको फिल्टर्समा क्लिक गर्छु र इन्हान्स अनि सापन छानौ सार्पनिङ गर्नुपर्ने फूलको क्षेत्रमा जाउँ र यसमा सार्पन लेयर छानिएको देख्नुहुनेछ किनभने सेतो लेयरमा सार्पनिङको आवश्यकता पर्दैन त्यसैले सार्पन लेयर छानौ र फेरि सार्पन गरौ र यहाँ तपाई फूल देख्नुहुन्छ र अब म एउटा राम्रो सार्प इमेज नपाउन्जेल सार्पनेस स्लाइडर माथि तान्न सक्छु र ओके थिचौ र अल्गोरिदमले काम नगरुन्जेल कुरौ यसले काम गर्छ र तपाई लाइन अझ बढी स्पष्ट भएको देख्नुहुन्छ अब यो सेतो लेयर अफ गरौ र पूर्ण इमेज हेरौ सार्पिन लेयर अफ गरौ तर यहाँ हामी कुनै परिवर्तन देख्न सक्दैनौ त्यसैले म इमेज जुम गर्छु र मलाई लाग्छ तपाईले इफेक्ट राम्रोसँग देख्नुहुन्छ जब मैले सार्पन लेयर अन गर्छु तपाई सार्प गरेको इमेज देख्नुहुन्छ र जब म यो अफ गर्छु इमेज सार्पन हुँदैन ओपेसिटी स्लाइडरले म इफेक्टको मात्रा नियन्त्रण गर्न सक्छु अब म मेरो पृष्ठभूमि जाँच्छु र तपाई मैले यसलाई कुनै असर नपुर्याएको देख्नुहुन्छ अब म केही फाइन ट्युनिङ गर्छु र अब म इमेजमा बढी सार्प भएका र राम्रोसँग सार्प नभएका क्षेत्रहरू हेर्छु फूल र पृष्ठभूमि बीचको सिमाना एकदमै राम्रोसँग साथ भएको छ र यसमा एड इफेक्ट पनि छैन तर जब म फूलमा जान्छु यो भाग अलिक कृत्रिम देखिन्छ र यहाँ यो भाग पक्कै बढी साथ भएको छ र यहाँ यो फूलको कोपिला त्यति साथ भएको छैन किनभने एज डिटेक्ट अल्गोरिदमले कुनै थार पाएन तर तपाईँ त्यहाँ केही धारहरू भएको देख्नुहुन्छ र मैले लेभल टुल वा कर्व्स टुल प्रयोग गरी यो भागलाई थप बढावा दिनु तपाईले काम गर्दा शार्पनिङ जहिले पनि अन्तिम कदम हुनुपर्छ ल म त्यसमा पछि फर्कने छु अब मैले यो भागको सार्पनेस पर्छ यो सजिलो छ तपाईले सापन लेयर छानेको पक्का गर्नुहोस् ब्रश टुल छानौ सफ्ट एज सहितको एउटा ब्रश छानौ र यो कार्यको लागि ब्रशलाई स्केल स्लाइडर प्रयोग गरी ठूलो पारौ र अब कालो रङ छानौ किनभने ब्ल्याकले छोप्छ र सेतोले देखाउँछ र तपाईको ब्रसको ओपेसिटी स्लाइडर मानौ 20% मा सारौ जब मैले यहाँ ब्रस तान्छु र पेन्ट गर्न सुरु गर्छु तपाई शार्पनिङको काम भएको देख्नुहुन्छ म तपाईलाई लेयर मास्कको सहयोगले यहाँ वास्तवमा के हुन्छ देखाउन सक्छु म लेयर मास्क अन गर्छु र जब म सेतो खण्डमा पेन्ट गर्छु यो गाढा हुन्छ तर जब म लेयर मास्क अफ गर्छु म इमेज देख्न सक्छु र मेरो कार्यको परिणाम पनि देख्न सक्छु म विवरणमा पछि हेर्नेछु अब मैले यहाँ यो खण्डमा थप सार्पनिङ गर्नुपर्छ म रङहरू एक्सकेप प्रयोग गरी बदल्छु र पेन्ट गर्न सुरु गर्छु र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो भाग अझ निखारिएको र गाढा हुन्छ र मलाई लाग्छ यो साह्रै राम्रो छ मेरो कार्य जाँच्न म लेयर मास्क अन गर्छु र तपाईले मैले सेतो भाग पेन्ट गरेको देख्नुहुन्छ र मैले यो अलि बढी गरेको छु त्यसैले म लेयरमा फर्कन्छु र एक्स कि थिचेर रङ बदल्छु र मैले गरेको काम पुनः गर्छु यहाँ हामी लेयरमा काम गर्दै छौं त्यसैले यहाँ डाटा गुमाउने कुनै डर छैन मैले बिगार्न सक्ने भनेको फिल्टर बनाएको एज डाटा एउटा मात्र हो तर त्यो सजिलै गर्न सकिन्छ यहाँ मैले सार्पनिङ गर्नुपर्ने इमेजको फूलको धारमा जुम गरेको छु र यहाँ तपाई धार साफ भएको देख्न सक्नुहुन्छ सार्पनिङले यी दुई रंगहरू बीच गाढा र उज्यालो खण्डहरू बीच एउटा उज्यालो र गाढा लाइन पाउन मद्दत गर्छ गाढा भागको धार गाढा भएको छ र उज्यालो खण्ड अझ उज्यालो भएको छ र तपाईले मास्क प्रयोग गरेर तपाईले चाहेको स्थानमा मात्र इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई सार्पनिङको बारेमा अझ विस्तृत स्रोत देखाउने छु tips from the top floor dot मा जाऊ क्रिस मार्क्वाको साइट देखा पर्छ त्यहाँ तपाई बाया एउटा फोटोसप कर्नर पाउनुहुन्छ र त्यहाँ फोटोसपको बारेमा एकदमै धेरै प्रस्तुतिहरू छन् जुन गेम्पको लागि पनि उपयोगी हुन्छन् र प्रस्तुतिमा एउटा लेखन सामग्रीको रूपमा केही काम गरिएको छ र यसको केही चित्र पनि बनाइएको छ र म केही सामग्री त्यहाँबाट लिन्छु जसले गर्दा मैले सोझै यहाँ स्रोत देखाउन सकौं र यहाँ मैले यो ट्युटोरियलमा चर्चा गरेको सार्पनिङ इफेक्टको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ उनले मास्क अनसार्प गर्ने र हेलो हटाउने प्रक्रिया पनि विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छन् र इमेज सार्प गर्ने धेरै उपायहरू देखाएका छन् तर मैले तपाईलाई देखाएको चाहिँ यो साइटमा छैन र तपाई यो साइटमा जाँदा अझै सिक्नको लागि त्यहाँ वर्कसप छ कि जाँच्नुहोला यो साताको लागि यति नै यदि तपाई हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया info@meetthegimp.org मा होला. थप जानकारी meetthegimp.org मा उपलब्ध छ र म तपाईँको प्रतिक्रिया चाहन्छु तपाईँलाई के मन पर्यो के राम्रो हुन सक्थ्यो र भविष्यमा तपाईँ के देख्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको लागि मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु नमस्कार